hidupmu akan berubah. Ketika kebiasaanmu berubah, jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan dan jika kamu kecil kamu harus sangat fokus dan mengandalkan otakmu bukan kekuatanmu. daripada belajar dari kesuksesan orang lain belajarlah dari kegagalan mereka. Ketika kamu miskin belum sukses semua kata-kata bijakmu hanya didengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Tidak masalah hasil dari usaha yang kamu lakukan entah itu berhasil atau gagal. Pengalaman yang kamu dapatkan sudah merupakan bentuk dari sebuah kesuksesan.